Labdien! Es tagad gaidu autobusu, un, un, un, un mēs dosimies noskaidrot, ko nozīmē latviešu sakavvārds jāstrādā gudri. Ko nozīmē latviešu sakavvārds jāstrādā gudri? Nu, tas nozīmē, ka ir jāatrod sev piemērotā darba vieta droši vien. Jāmīl tas, ko tu dari. Jāstrādā citīgi un jāstrādā efektīvi. Nevajag varbūt tik daudz uh, spontāni <clears throat> ņemt lēmumus, bet apdomātus lēmumus ņemt. Tagad iesim pajautāt ekspertam. Sensenos laikos bija milzīgs koks, kurā sēdēja pētiķa bars, un tad daži aktīvisti izdomāja norāpties no šī koka, atrada instrumentus, sāka strādāt un kļuva par cilvēkiem. Bet gudrākie pētiķi joprojām palika kokā. Un šeit tā svarīgā lieta vienkārši ir tas, ka eh, joks pie malas eh, tiešām gudrāka strādāšana nenozīmē smagāku, ilgāku strādāšanu, bet tas nozīmē, ka mēs īsākā laikā paveicam vairāk. Ideāli būtu, ja mēs varētu strādāt to, kas mums tiešām patīk, kas mūs aizrauja, kas mūs uzlādē. Jo Mēs darbā pavadām 80% no savas dzīves. Līdz ar to ļoti svarīgi, kā mēs pavadām šo laiku. Un ir eh, zinātnē sapētījusi, ka eh, tad, kad mēs esam laimīgi, kad mēs esam apmierināti, mums viss veicās labāk. Mums ir labāki rezultāti visās dzīves frontēs, eh, mums ir, mēs ilgāk dzīvojam, mēs mazāk slimojam, mums ir augstāki ienākumi. Kurš ir pelnījis vislielāko algu? E, tas cilvēks, kuram patīk strādāt savus darbus, tieši to, ko viņš dara, tad viņam ir attiecīgi jāsaņem attiecīgs at, notalgojums, ja viņš strādā godprātīgi. Vislielāko algu ir pelnījis cilvēks, kurš ir gatavs strādāt par velti tas, no kura uzņēmums iegūst vislielākos ienākumus, no kura darba. Neviens patiesībā nav pelnījis algu, viņš ir pelnījis atzinību, un tā, tā, tā, var, nu, tā var izpausties dažādi. Ne tikai naudas izteiksmē, bet nu, visajādi. Ja vērtē panākums tikai pēc naudas saņemšanas, tas nebūtu pareizi. Ko jūs dar, darat, lai saņemtu lielāku algu? Strādāju. Daudz. Strādāju. Strādāju mācos vēl vairāk. Es domāju, ka vislielāko algu pelnīs tas, kurš ir visinovatīvākais, visradošākais un kurš reāli arī ģenerē vislielāko peļņu uzņēmumam. Mums ir nepieciešams sadraudzēties ar to terminu, ko sauc par mūža izglītību. Un līdz ar to nekad nav par vēlu papildināt savas zināšanas, prasmes un iemaņas, lasīt, studēt, attīstīties, lai mēs visu laiku pastāvīgi būtu akūti nepieciešami darba spēka tirgu un varētu šo garo laiku pavadīt pēc iespējas labāk un liederīgāk. Kā domājat jūs?